አለህ እንደ አጎቴ? አዎ አልሄድኩም እኮ አባት ሲመጣ አብረን እንሄዳለን ብዬ ዝም አልኩ። ነይ እስኪ እስከዛ ቁጭ ብለሽ አጫውሽኝ አባት እስኪመጣ ድረስ ቁጭ በይ እስኪ። ብዙ እኮ የምናወራው ነገር አለ። እሺ እባክሽ። እሺ የሆነ ነገር እኮ ይዤልሽ መጥቻለሁ። ምንድን ነው? ቆይማ እነዚህ ልጆች አስታወሻቸው? አስታወስኳቸው። እሺ በቃ በቃ አሁን እኮ ተመርቄ ስራ አጥቶኝ ቁጭ ብያለሁ። የምኮረኮር ልጅ አይደለሁም አሁን እንዴ እንደነገርኩ ይህ ሙዚየም ከአንድ ሺህ ዓመት በላይ ያስቆጠሩ ትላልቅ ቅርሶችን ይዟል። ለምሳሌ ይሄ ይቆጠራል። ይሄ በ1972 አካባቢ የነበረ የናይጄሪያ ጠንቋይ ነው እና እዚህ ኢትዮጵያ ለመጎብኘት መጦ ሀንግ ሰርተውት መንገድ ላይ አግኝተ ነው በመድኃኒት አደንዝዘን እዚህ ቅርስ አድርገን አስቀምጠነዋል። እንዲሁም በተለያዩ ቦታዎች ምነው ተንቀሳቀሰ ያማል እሺ እንቀጥል። ለማንኛውም እዛ ጋር የምታየው ቅርስ ደግሞ ሳቂታው ሚዳቆ ይባላል። በልጅነቱ ግራዋ በጣም ይቅም ስለነበረ እንደዚህ ፍንጭት ሆኖ ቀር ናይጄሪያኛ ይወል ሰው ይሄ ሞተ ቅርስ ነው። ስለዚህ ወደሚቀጥለው ስንሄድ እዛ ጋር ይሁን ደም በአዲስ ኮንቴን ፒሎ ፋይት መንገድ ላይ Apa? Berada? sih. ፓርት ቱ ወንድ ልጅ <laughs> Yo, thank you, bro. እድሜሽ ስንት ነው? ክላሲፋይድ እድሜ ክላሲፋይድ። ያው ግን ገና ልጅ ነኝ፣ አንድ ፍሬ ልጅ ነኝ። ያው ሃፒ በርዝዴይ በሉኝ። በርዝዴይ እናከብራለን። ፍቅረኛ አለሽ? ፍቅረኛ የለኝም። የኛ ሀገር ወንድ ወይ አጭር ነው ወይ ቦርጫም ነው። አም ሶሪ ምን ራሱን የሚጠብቅ በስፖርት ጠንካራ ወንድ ነው የሚመቸኝ። you know what I'm saying? man. Thank you. ሽሮ ትበያለሽ ወይ? no way, no way, no, no fucking way. ሽሮ አይመቸኝም። I'm telling you man. አንድ ጊዜ ሽሮ በልቼ እንዴት እንትን እንዳልኩ አውቃለሁ። I <laughs> don't like that shit. I, I'm into ክትፎና ለብ ለብ, you know what <laughs> I'm saying? <laughs> Yeah, you got me, man. yeah, so, um, uh, ያው አዲስ አበባ ሆኖ ይታያል ውልቂጤ በአንቺ በኩል ያለው ተቃጠለ ቂጤ። ካሳነሽ አለምነሽ ካሳነሽ bro. Come on. Rapidly. Look a dill, dill, dill, another sound get killed. Look a dill, dill, dill, they make the sign them will. Look a dill, dill, dill, they get some pies of pill. Look a dill, dill, dill. Go upstairs, I'm going hard. Let's head out. Tank cargo. ከፍለሻል የእናት ፍቅር ዋጋ ከፍለሻል